¡Hola! Estuvimos en Ganchet Pinchu dos días y probamos los pinchos, pero no pudimos grabar dentro porque los restaurantes eran muy ruidosos. Así que vamos a mostraros los pinchos y después haremos un ranking. Llegué a Ganchet Pinchu hace dos días. Pero la música del restaurante era muy rara y no pude grabar en el restaurante, así que ahora voy a explicar el restaurante y Finalmente, las nuestras de nuestra pinchos con mantinado, de, ota Vamos allá. El primer día estuvimos en tres restaurantes. El primero de ellos es Arrels Spy Prioral. Es un restaurante cafetería bastante bonito. Allí comimos un pincho que es ternera al horno con toques de romesco. 1 1軒目がえーアレルスエスパイクリオラここのレストランは2 1階がカフェテリアになってました 私たちは1階のカフェテリアで食べたんですけども内装がすごいおしゃれで雰囲気がすごい良かったですここのピンチョスは、えー、肉まんの生地の上にお肉が乗っててその上にスペインのドメスコソースが乗ってました El segundo sitio donde fuimos se llama Lapsis. Es una cafetería bar bastante pequeñito pero muy bien decorado. Eh, el pincho que comimos allí fue ternera con hierbas y con una salsa de setas. 2軒目のレストランの名前がラピシスここはすごい小さかったんですけど内装は可愛くて綺麗でしたここで食べたピンチョスはお肉を長時間料理したピンチョスでこのピンチョスマラソンでは一歩変わった感じのピンチョスでした

外のショーケースにもアンティークなものを飾ってたり店の内装もすごいレトロでいい感じでしたここのピンチョスは、えー、メキシコ風のトルティアで、えー、上に黄色いマヨネーズソースを使ってました El segundo día fuimos a Pai Café, una cafetería que está cerca de la Plaza Prim y allí comimos una hamburguesa con pan de hamburguesa, pero más que pan de hamburguesa parecía pan de croissant con una salsa alemana. 2日目1軒目のレストランがパイカフェここはパン屋さん兼カフェテリアみたいな感じでデザートもピザも置いてるすごい入りやすいカジュアルなカフェテリアでしたここのビンジュースはハンバーガーだったんですけども、えー、クロワッサン生地 のバンズになんかハンバーガーが入ってて、えー、バーベキューソースみたいな感じのソースがかかってましたでここのピンチョスはすごい大きかったです El segundo sitio del segundo día fue el As de Copas. Es un gastropub que abre a partir de las 6 de la tarde. Allí comimos una bomba de carne rellena de queso cheddar y debajo un pan de cristal con falso tataki de sandía. 1軒目のレストランの名前がアズコパここは完全なスポーツバーでダーツがダーツとかあとテーブルサッカーゲームとかが置いてありました内装になんか面白い絵とかがあってすごいユニークなバーだなと思いましたここのピンチョスはパンの上に物が乗ってる典型的なピンチョスなんですけど揚げたミートボールとスライスしたスイカがすごいオリジナリティがあって面白いなと思いました El tercer pincho del segundo día lo comimos en La Flamenca, un restaurante bastante nuevo ambientado en Sevillanas. Allí comimos una hamburguesa bastante curiosa con cara de Pikachu. Pikachu. La hamburguesa era una hamburguesa con queso de cabra y cebolla crujiente. La La Flamenca. え内装がピンクのドット柄で多分セビージャの、あのー、フラメンコの衣装を思わせてるんだと思いますでここのピンチョスは、えー、ピカチュウピカチュウピカチュウのハンバーガーでした残念ながら私はヤギの傷が食べれないのでここのピンチョスは食べてませんただすごい可愛かったなーっていう印象が強いです El cuarto pincho del segundo día lo comimos en Tastum, una hamburguesería muy típica en Reus. Como no, el pincho era también una hamburguesa 100% de ternera, con burrata y con albahaca. es Tastum. Eh, Reus. Reus de 4軒目のレストランの名前がタステムここのレストランはタラゴナとレウスにお店があってレウスではすごい有名なハンバーガー屋さんだそうですでここのピンチョさんもちろんハンバーガーだったんですけども y el último pincho del segundo día fue en Sora. Sora es un restaurante de sushi fusión en Reus. El pincho que comimos fue también una hamburguesa sobre una base de arroz con ketchup de kimchi. Eh, ここはお寿司をスペイン風にアレンジして出してるお店でレストランというよりはラウンジバーの感じでした赤と黒のモチーフの内装がすごいモダン的に良かったですでここのピンチョスは、えー、お米を揚げたベースに上にその上にあのミニハンバーガーが乗っててちょっと和食な感じのテイストで Y ha llegado el momento del ranking. ¡Yeah! ¡Ranking! <laughs> Vamos a empezar por el puesto número 8. ¡Tatán! ¡Tatán! Desafortunadamente comimos pinchos no muy buenos. Y uno de ellos fue en el lapsis. ¿Recordáis ese trozo de carne que hemos dicho ternera con salsa de setas, pues ese era muy malo.

中の内装は良かったんですけどその店の店員さんもろもろとちょっと残念なことが多かったかなと思います。El número 7 que... Tan, <laughs> tan. tan, tan. tan, El siguiente que menos nos gustó fue en el Café de Reus. Eh, nos pusieron, si recordáis, eh, la fajita pero tanto la fajita como el pollo estaban secos y como una piedra, entonces eh, la verdad es que no nos gustó nada. de 第7位はカフェでレウスですレストラン自体はねアンティークですごい良かったんですけど残念ながらピンチョスがすごいドライで硬くて美味しいとは言えないピンチョスでした En el puesto número 6 tan. Tan, tan. Eh, está el de ah, la Reds Spy Prioral la ternera estaba bien y la verdad es que el pincho no estaba mal pero los demás pinchos estaban mucho más buenos Dale lo cuida hasta espera espera Espai... Spy <laughs> Prioral <laughs> cocones pinchos más odié cada pero con otros comparados con los demás pinchos más odié cada uno pero con otros y en el número 5 tenemos... ¡Tan, La flamenca. Si recordáis, en la flamenca hemos comido la hamburguesa de Pikachu. La verdad es que la hamburguesa estaba buena, el queso estaba bueno, Chiharu no puede decir nada porque no pudo probarla, pero eh, la verdad es que los hubo mucho mejores. Tai <laughs> Tai koi la <laughs> <laughs> En el número 4 está el... Siempre olvidado. Siempre olvido eso, sí. Mm. En el número 4 estaba en las de copas. La verdad es que nos gustó mucho el las de copas tanto el, tanto el local como el pincho. La bola de carne estaba bien, el queso estaba bueno y el contraste era muy interesante entre la carne, la sandía y el pan. Fue, nos gustó bastante. wa 第4位は、えー、アズデコパここのね、えー、ピンチョスはすごいユニークだなと思ったのがスイカをスライスしてたのが乗っててでその揚げたミートボールの中にチーズが入ってたよすごい美味しかったです残念ながら eh, は熱いものが食べれないのであ熱ってなってたんですけどちょっとじゃないですね猫舌です美しかったですそうですいいえね número 3タンタンタンタンタン tenemos ¿cuál tenemos en el número 3? número 3 es... ¿Tas tú? sí ¿Tas tú? La hamburguesa estaba muy buena, el pan estaba muy bueno y se nota que las hamburgueserías, la verdad es que saben hacer hamburguesas. Y allí nos gustó mucho tanto la hamburguesa como la salsa y el local. 3 y ya llegamos a los mejores de los mejores. Entre el 2 y el 1, la verdad es que... Eh, nos, costó un poquito decidirnos, eh, la verdad es que... <laughs> los dos están muy buenos, los dos estaban muy buenos, pero la diferencia entre el 1 y el 2 eh, es bastante grande. El 2 es para Sora el local de sushi. Allí la verdad es que la hamburguesa estaba muy buena, la salsa estaba muy buena, la base de arroz estaba muy buena, el pincho era muy pequeñito, pero estaba muy bueno. Así que ya podéis imaginar cuál es el número uno. El número uno fue para <laughs> ¡Pim, pim, pim! café. El pincho era enorme, la carne era enorme, el sabor era increíble. ¿eh? A Rin se le hace la boca agua porque ella también quiere comer. Y era increíble, es el mejor pincho que he comido en la vida. la salsa alemana esta que parecía salsa barbacoa estaba buenísima. Así que no puedo decir nada más. es el ganador. 第1位第1位はもちろん残ったので、えー、パーインカフェですここのピンチョスは本当に大きくてでお肉もすごい美味しかってソースがまたそのお肉に合ってたんですよねバーベキューソースがでこのパンがクロイッサン生地クロワッサン生地ものすごいお気に入りですはい以上以上ランキングでした dale a like si te gusta este, este video, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fin Daviat. Fin Daviat. Matane. Fin ¡Hasta Matane. たら店内の音楽がすごいうるさくて店の中で設営できなかったんで今からレストランとピンチョスの説明をします最後に私たちは決めただけ